ආයිබෝවන් සැමට කලින් සත්‍ය හරියටම ඔබට කියන සියත උදෑස්සන ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි මෙලෙසින් ආරම්භ වන්නේ. මම චමුත් සත්‍යපාල ප්‍රථමයෙන් නවධානය පුවත් සිරස්තල වෙත. අරගලය පාර්ලිමේන්තුවත් උණුසුම් කරයි. ලෝකේ හතර අතින්ම නයාරගනිමින් ආසියාවේ අන්ත දිලිදුම රට නිර්මාණය කළේ ගෝල්ෆේස් අරගලකරුවන්ද රට පාලනය කළ දේශපාලුවන්ද අද ටෙලිවැකියෙන්. දේශීය ප්‍රවෘත්ති වෙතටයි ප්‍රථමයෙන් නවධානය. ඊයේ දිනේදී පාර්ලිමේන්තුව ආරම්භයේ සිටම උණුසුම් මුහුණුවරක් ගත්තා. ඒ මැයිනමය සිද්ධිය සහ මුදල්කාරක සභාවේ සභාපතිත්වය සම්බන්ධයෙන්. අපේ අපිත් එක්ක හිටපු අපේ අතුකොරල මන්තුමා ඝාතනය කරලා අදට අවුරුද්දක් පිරනවා. සිළු දෙනා එකතු වෙලා එතුමාට ආචාර්යයක් විදියට මේ දක්වන්න කියලා කියනවා. පෞගේ මැයි නමේ මොකද උනේ? එවැනි රටක් හදන්නද යන්නේ නැවත මේ කරු කතානායකතුමනේ. අද මේ මැයි නමේ ඒෂා හොඳ තීන්දුව වලට අවස්ථාව දෙන්නේ. ඔබතුමා තර්ජනය කරනවා නම් මැයි නම වෙනිදා සිද්ධිය. ගරු කතානායකතුමනේ නම වෙනිදා සිද්ධිය මේ අරගෙන වෙන්න දෙන්නේ කියලා. කාලකන්ණි මගේ වචනින්ම කියනවා නම් ඔබතුමාලා සහයෝගය දුන්නා නම් ඒකට ඔබතුමාලාත් කාලකන්ණි. පුළුවන් නම් මගේ දෙක්කයි කියනවා. අධිකරණ ඇමතුමා කියන්නේ. පුළුවන් නම් ඇවිල්ලා අද එන්න. තමුන්නාන්සලගේ ගෙවල් ගිනි තියන්න සූදානමින් ලැයිස්තු හදාගෙන හිටියේ. කණ්ඩායම් සූදානම් වෙලා වෙලා හිටියේ. ඒ වෙලා තමයි ආරක්ෂක ලේකම්තුමාට අපි කතා කරලා කිව්වේ හමුදාවට නියෝග දෙන්න වෙඩි තියන්න කියලා. එදා තමුන්නාන්සේලාගේ ගෙවලුත් අවම වශයෙන් 100ක් ගිනි ගන්නවා. අපි දැක්ක ගෝල්පේස් අරගල භූමියේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාව එලවන්න කට්ටඩියෙක් පූලක් කැපුවා. කපුවට හෙන ගහලා මැරෙනවා. ගෝල්පේස්ගේ තිබුණා පුස්තකාලයක්. එතර පුස්තකාලය හිටියා පුස්තකාට අධිපති කෙනෙ. එය සියදී විනසා ගන්න. අංගොට පිස්සං කොටුවේ. දෙක බීවාට්ටුව ඉන්න. කළු පාටින් වෙසක් කූඩු හදපු එක්කෙනා ඉන්න. ජනාධිපති කොඩියක් තියෙනවා. වෘත්තීය සමිති නායකයෙක් ගිහිල්ලා මේ කොඩිය හොරකම් කරන් යනවා. කොඩිය හොරකම් කරන් ගිහිල්ලා දාගන්නවා තමන්ගේ ඇඳට. දාලා නිදිනවා. මෙන්න මම ජනාධිපතිගේ කොඩිය බෙඩ්ෂීට් එකට දාලා බුදිනවා කියලා. අන්න අන්නේ කෙනා තීරෝධ රථයක යනවා කකුලත් එළිය දාගෙන ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙනවා කකුල කපනවා. විචිත්‍ර ධම්ම වේදනීය කර්මය අධිකරණ නැවතුමාද හෙළිදරව්වක් කළා. මයි 9 වෙනිදා ගිය අවුරුද්දේ පොහොට්ටුවේ කට්ටියට ගැහුවා 10 වෙනිදා සජබ ගෙවල් ගිනි තියන්න තිබ්බා කියලා ඉවරලා. මේ ආණ්ඩුවේ ඉන්න කට්ටිය ඔක්කොම චෝදනා කරේ ජනතාව විමුක්ති පෙරමුණ දිහාවට. ඒගොල්ලෝ තමයි මේක කරේ කියලා. එහෙනම් සජබේ ගෙවල් ගිනි තියන්න හදපු කට්ටියත් ජනතාව විමුක්ති පෙරමුණේ වෙන්න ඕන. එහෙනම් ඇයි ජනාධිපතිතුමා මේක එළියට දාන්නේ නැත්තේ? රතු අලිපටව සහ කොළ අලිපටවගේ ඊල්ලකක් තියෙන හින්දාද කියන එක අපි දැනගන්න කැමති ප්‍රසන්න රණතුංග මහත්තයා කන්නාඩි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මූණ බලා ගන්න ඕනේ. අනිත් අයට කාලා ගන්න කියන්න කලින්. අද අරගලයට වසරයි ත්‍රිවිධ හමුදාවක් තියාගෙන පොලිසියකුත් තියාගෙන මේ වගේ කැලෑ නීතියක් රජ වෙන්න දුන්නෙක් ගැන අත්ත වශයෙන්ම රජයක් හැටියට අපි ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ. ඒ අපරාධ කාර්යයන්ට විරුද්ධව දැඩි ක්‍රියාමාර්ග ගන්න ගමන් ඒක ඉඩ දුන්නේ කවුද කියලාත් අපි අල්ලා ඒයට විරුද්ධවත් මං හිතන්නේ අපි ඇක්ෂන් එකක් ගන්න ඕනේ. එමෙ නැත්තම් මේක වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. අරගලේ තැබෑ අරමුණු ඉෂ්ට වුණේ නැහැ. තැබෑ අරමුණු තමයි මේ රටේ වංචාව දූෂණය නතර වෙයි කියන අරමුණ. මෙතන වසරක් යනකොට වෙනකොට ඒ කප්පංකා ගන්න දේශපාලනය ආරම්භවෙලා තියෙන. ඒ පෙරේදා බඩල්ගම ප්‍රදේශයේ තිබුණ ඕමාන් ජාතිකකට අයති ආයතනයකට පැනලා ඒ විදේශිකයටත් පහරදීලා ආජ්‍යාමති ඉන්දිකගේ සහෝදරයා ගෝෂණය කරපු අයට තර්ජනය කරලා තිය. මේ වෙද්දි අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සියලු කටයුතු බාරගෙන කටයුතු කරනවා මෙතුමගේ ගේ ඇතුළේ තිබිලා කසිප්පුව වුණා. ඕටාබේට වෙච්ච දේ රනිල් වික්‍රමසිංහට නොවෙන්න නම් වහාම මේ වගේ තක්කඩි අයින් කරලා දාන්න ඕන. දූෂණය වංචාව නාස්තිය අක්‍රමිකතා සහ අකාරක්ෂමතාව ගැන රටට ඇත්ත කියන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැන්. ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය අද ලියන්නේ දෙසිය හැත්තැක් පැනි ටෙලිවැකිය. ගාලු මෝදරට ගහලා අදට අවුරුද්දයි. ගාලු මෝදරට ගහනකන් රටේ තිබුණේ සාමකාමි පරිසරයක්. අර මේ සංදේශ පොළුවලින් ගැහුවට පස්සේ තමයි රටම ගිනිගත්තේ. සමහර දේශපාලනඥයින් අදත් පාර්ලිමේන්තුවේදී කිව් ආකාරයට ඒ උන්දලගේ ගෙවල් ගිනි තැබූ කාලකන්නේ එලියටාවේ අරගලයෙන්. ඒ අය කවුද කියන එක හෙව්වට හොයනවට අත්තඩංගොට ගන්නවට දඩුවන් දෙනවට අපි කවුරුත් කැමති. මන්ද ගිනි තැබීම් සහ ප්‍රචන්ඩත්වයට අප මාධ්‍යවේදීන් ලෙස එදත් අදත් හෙටත් විරුද්ධයි. හැබැයි අපි මුලින්ම විරුද්ධයි රාජ්‍ය ත්‍රස්තවාදයට. එදා ඒ කියන්නේ ඔය පහුගිය වසරේ මැයි නවවෙනිදා අරලියගහ මන්දිරයේ සිට සංදේශ පොළුගත්ත රාජ්‍ය මැරීන් එලියට ආවේ නැත්තම් තත්ත්වය ඇත්තටම මීට වෙනස් වෙන්න තිබුණු බව අමතක කරන්න එපා. හොඳේ. ඇත්තටම එදා ඒ අරගලයේ බිහිවන්ට හේතු වුණු සමාජ සාධක මේ හදිස්සියේ මතුවෙච්ච ඒවා නම් නෙවෙයි. හොඳේ. සමහරුන් ඔය අරගලය මේ ගෑස්, ඉන්ධන, කිරිපිටි පෝලිම් නිසා ඇති වූ බවට ලඝු කරන්න උත්සාහ උත්සාහ කරනවා. එසේ උත්සාහ කරන අය අතර වැඩිම පිරිස දේශපාලනක්ින් හොඳේ අදත් පාර්ලිමේන්තුවේදී බව ඇහුණන නේද. එදා මේ අරගලය බිහිවුණේ ඇත්තටම කාලාන්තරයක් පුරා මේ රට පාලනය කළ සමස්ත දේශපාලනයටම එරෙහිවයි. එයහුදෙක් ගෝටාබය ප්‍රමුඛ රාජපක්ෂල පලවාහැරීම දක්වා පටුකොට ලගුකොට දැක්වීම කිසිසේත්ම සුදුසු නැහැ. ආසන්න හේතුව රාජපක්ෂලගේ දූෂිත පාලනය බව සත්‍යයක්. නමුත් අරගලයේ ගැඹුර ඉන් එහාට විහිද මිදයනවා. ඊට කදිම උදාහරණය ඔය කාලයක් පුරා මෙරට ක්‍රියාත්මක වූ ජාතිවාදය. හොඳේ මේ රට තුළ කූට ලෙස ජාතිවාදය වපුරණු ලැබූ ප්‍රධානතම කණ්ඩායම කවුද දේශපාලනක්කින්. ඒ බව අවිවාධාත්මකයි. කවුරු මොනවකිව්වත් අරගලේ එක් ප්‍රධාන ජයග්‍රහණයක් වුණේ සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් වාර්ගික සමගිය. බෞද්ධ කතෝලික මුස්ලිම් හින්දු ආගමික බැඳියාවක් නිර්මාණයවීම. එහිලා ප්‍රමුඛ වූයේ තරුණ පරපුරයි. ආණ්ඩුවට තුනෙන් දෙකේ බලයක් තිබුණා. ඒ තුනෙන් දෙකේ බලය තිබුණු ආණ්ඩුවට ඒ අරගලේ ළඟ දනගහන්ට වූ බව අමතක කරන්ටේ පාහොඳේ ඇත්තම කිව්වොත් බලය අතතිබූ ධනපති ආණ්ඩුවක් මෙසේ දනගැසූ වෙනත් අරගල අපේ ඉතිහාසේ සටහන්ව නෑ. පැරණි වමේ ව්‍යාපාර ඉතිහාසේවත් මෙවන් දිනයක් නොතිබූ බව කිවයුතුයි. ජනපති පලාගිය අගමැති ඉල්ලාස් වූ කැබිනෙට්ටුව නිකම්ම නිකන් ලී කැබිනෙට්ටුවක් බවට පත් වූ වෙනත් අර්ගලයක් අපේ ඉතිහාසේ නෑ. ගාලු මෝදර අර්ගලෙ හැරෙන්න්නට ගෝල් ෆේස් අර්ගලෙ හැරෙන්ට. ඉතාම පැහැදිලිව මේ අර්ගලයේ සමාජගත කළ කරුණක්. තියෙනවා. මොකක්දේ කරුණ අද සමහර දේශපාලනක්ඥින් ඔය අරගලකරුවන් සමඟ වියරුවෙන් වගේ හැසිරෙන්නේ තම ගෙවල් ගිනි තැබූ බවට පවසමින් නේද ඔය අනිංසක අමර කීර්ති අතුකෝරල වගේ මන්ත්‍රීවරයකු ඝාතනය වූ බව පවසමින්නේ මේ සමහර මන්ත්‍රීවරු මැති ඇමතිලා වියරුවෙන් වගේ හැසිරෙන්නේ අරගලයට එරහිව නේද. නමුත් මේ බොහෝ දේශපාලනක්ඥින් අරගලකරුවන්න ඔය කාලකන්නින් ලෙස දකින සැබෑ හේතුව ඇත්තටම ඒකක්වත් නෙවෙයි. මේ ගාලුමෝදර අර්ගලය දිගින් දිගටම සමාජගත කළ කතිකාව දැන් අතිශය වැදගත් මාතෘකාවක් බවට පත්ව අවසන්. ඒකයි ඔය හුඟක් දේශපාලනඥ අර්ගලයත් එක්ක තරහ. අපේ රටේ පාර්ලිමේන්තුව සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පසුගේ දශක කිහිපේ පුරාම අන්ත දූෂිත වී ඇති බව මේ අර්ගලේ සනාත කලා. මේ අර්ගලේ වඩවඩාත් එය තහවුරු කලා. අල්ලස දූෂණය බලය අවභාවිත කිරීම මගින් මේ රට දුප්පත් කර ඇති බව අර්ගලය ඔස්සේ සමාජගත වුණා. අද ඔය පුංචි එකාගේ මුවහි පවා ඇත්තේ මුන්හොරු මමත් ලොක වෙලා දේශපාලනක්ඥයෙක් වෙනවා එහෙම කරලා හොරා කාලා හොරා කාලා BMW එකක් ගන්න වගේ කතානේ නේද මේ පුංචි කිරිසප්පියොත් කියනවා ඒ වගේමයි අද ඉන්න මේ රට පාලනය කර බොහෝ දේශපාලනඥයින් කල් ඉකුත් වී ඇති බව මේ අරගලය රටට කියා දුන්නා බොහෝ අය හිතන්නේ මේ කල් ඉකුත් වෙන්නේ කිරි පැකට් විතරයි කියලයි නෑ මේ ඉන්න දේශපාලනඥයින්ගෙනුත් වැඩි පිරිසක් කල් ඉකුත් වූ කිරි පැකට් වගේම තමයි හොඳේ ඒ බව කියලා දුන්නෙත් අරගලය සිංහාසනවලින් බහින්නේ නැත්තම් නැතිනම් බස්සල ගෙදර යවන්න ජන අර්ගලයකට හැකි බව අපේ ඉතිහාසය පෙන් වූ පළමු අවස්ථාවත් මේ අර්ගලයයි. මේ කොයි කවුරුත් එකක් මතකතියාගන්ට ඕනේ. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය මර්ධනය කරමින් ජාතික ධනය කොල්ලකමින් බිකුණා දමමින් ජාතික සම්පත් විනාශ කරමින් ලෝකේ හතර අතින් නයගනිමින් ඒනායවලින් බාල් නටමින් විදායක ව්‍යවස්ථාදායක එක්ව අධිකරණයද යටපත් කරමින් ආසියාවේ අන්ත දිලිඳුම රට නිර්මාණය කළ කළේ ගෝල් ෆේස් අර්ගලකරුවන්න නෙවෙයි. හොඳේ කලාපයේ කෝටි ප්‍රකෝටිපතියන් අතර මේ ගෝල් ෆේස් අර්ගලකරුවෝ නෑ. හොඳේ අද අපේ කලාපේ ඉන්න කෝටි ප්‍රකෝටිපතියන් අතර සිටින්නේ රටේ ධනය හොරාකෑ දූෂිත දේශපාලන පැලන්තිය විනා අර්ගලකරුවන් නෙවෙයි. අතිවිශාල නයකන්දකර රට යට කළේ ගෝල්ෆේස් අර්ගලකරුවන් නෙවෙයි. ඊනියා සංවර්ධනය පෙන්වමින් රටේ පරිසරේ විනාශ කළේ ගොල්ෆේ සර්ගලකරුවන් නෙවෙයි. මේ ජාතියම පාලකින් සිටි තව රටවල් ලෝකේ තියෙනවා. ඒ රටවල පාලකින් කීප දෙනෙකුගේ නම් මතක් කරමින් ගාලුමෝදර අර්ගලකරුවන්ට කාලකන්නි කියන්නට පෙර. රට කාලකන්නි කළ තමුන් කොයි එකටත් කන්නාඩි ළඟට ගිහිල්ල තම තමන්ගේ මුහුණ බලාගත්තොත් හොඳයි කියලා මතක් කරන්නම්. ටියවනීසියාවේ බෙන් අලි ඇල්ජීරියාවේ අබ්දුල් අසිස් ඉන්දුනීසියාවේ සුහර්තු සූඩානේ ඕමාර් අල් බශීර් ඉජුප්ති හොස්නි මුභාර පිරිපිනේ මාකෝස්ලා සහ අපේ රටේ කල් පැනපු කිරිපැකැට් වගේ සමහර දේශපාල උන්දලත් අතර වෙනසකට ඇත්තේ නම්ගම් පමණයි කියලා අද ටෙලිවැකිය අවසන් කරනවා. අනුග්‍රහය Give your international career a boost by being globally recognized right here at IIHS. Reserve your seat today. Call us on 0114 651144. මට දැන් ඉස්සරට වඩා හොඳට පේනවාමයි පුතේ. පෙනීමට එහාගිය දැක්මක් විෂන් ප්ලස් ඇස් කන්නාඩී මතුගම. ඒ පුවතත් සමගින් සියත උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශය නිමාවට පත්වෙනවා යළිත් අප ඔබ හමුවන්නේ අපගේ මධ්‍යහන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගින් ඔබට සුබ දවසක්